今日の都りやってまいりました京都チームさららと申します踊り子一の魂込めて演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますそれではさらば参りますはっ流行る稲妻 か導け神々の名のもとにはっさあ20年目の踊り子たちよ今日の都に今いざない 心は嵐のごとく舞い上がるこの大地を揺らす を失い希望を失い我らの心に闇が崖っぷちに立たされた うございましたありがとうございました京都チーム佐賀の皆さんでした